kikyosuubiza mwami alimpa kimusuubiza wuuyo omutunuuyo kyomugambe <laughs> nsuubiza kuyo omukyalo omulungi tetuli balungi tebali yakyamuma tuli baddugava belwamu badama tulya mukyere kasoli nekawuma African weather Leka a ko baby Uganda Mnogere nkirina amapeera Uganda you're green Enkuba etonnya n'akasana Sundan weather. mpaka Uganda alinechenyi chimulinga ndavirwamu alimwe chama ikirizane kuvakama sindoninyweza ukutewe uvangitonda aweke kumugongo nze ngutwaleko Uganda nekubakama nze genzalo lusuku lwa semiti lusamatoke mawati endagala njukulu zokukowa tewali ekala sete zalo lusukula seminti lusama toke mawate endagala njugulu zokukowate wali eka tulina emigga n'ensozi emiti emiwanu african wether tuli balungi tebali yakyama tuli baddugava belwamu badama tulya mukyere kasoli nekawo African weather. He can go to a coffee in Uganda. No getting clean on my feet. Uganda's a pussy, a green. And Kasana, Kawaka Keka. Oh, Sibye bulungi hmm. mpozi gwe. Hmm. Vibe ngeri waggulu. nakyo bwentera okuba okuva ddi kuva lwenatandika sisagangako bulijjo omanyina okusuna mu bivuga bino kitanjagala nnyo kimu ku kivuga kyensinga okwagala nabyo wali wabisoma wabiyiga kiki oba obitandise omaze okufuna accident mm, mm. ekita ennungi kuba emyaka esatu emabega mm, omuze eyo oyo yaginjigiriza mm. olwo yaani omuze eyo yagikuigiriza mm, muyita dadi munyango dadiani munyango ya kakati soka otubuulire obadde otyo obadde otubuzeeko mu mawulire nga hmm, wendi mpolampola nguluba n'ekigulu kyange wano <laughs> okugulu kati kyafuka kigulu kigulu tulaba nga kinene nnyo kinene nnyo tekikyanyumiramu tekigenda mu lugoye nalumu hmm. ah. naye nga weekuli kati amaanyi gagenda gaddawo kati kuba natandisa otambula otandisa otambula tandisa okutambula n'emiggo mpolampola mhm. mm-hmm. kati owulira otya finaly nti osobodde okuvaako mu katebe wewali wetwali tweraliikirira ngaolinga zingomye ngaoli omutovaawo ah, okutwalizaawo mpulira bulungi nnyo nnyo okuba nga natambudde era ninaesuubi nti guno omwezi wegunagwerako era wajja kubaawo enjawulo mm. eh, kati mba nvudde mukuli okunsitula kuba kati luli badde bansitula busituzi Mm. kati awo nja kongojanga mpola mpola gende ku stage at least bandeetera akatebe nja kongojanga mpola mpola bulijjo nawe bulijjo okisubwa ekyokongoja eh, maama nze sewona ndaba n'obuwuka nga butambula olumu nembw egomba nga bwe bulina supiidi nga bukusinga eh, eh. mm. ee supiidi n'olaba ngako kagenze mm. mbadde njagalira ddala okutambula hmm. otandise ddi otambula era twogere ku ddwaliro wavuddeyo mu ddwaliro mu ddwaliro nkyaliyo hmm. nzirayo ne bajjako bino bipulasita ne bateekako ebirala hmm. eh, kati buli pulasita gye bateekako emala wiks bbiri kati mu ddwaliro navaayo nga kumi na lumu omwezi guno gwenyini webantaddeko bino ne baŋŋamba ntandika otambula ne banjigirizaamu awo mu ddwaliro mm. ate newa ne wakakyenkeera okukola mm. Mm. gwafuuse mulimu gwo kukeera n'otambula n'otengerera ngaomwana gafuuse mulimu ate nga nina ogukola kuba njagala nnyo era nziremu nziruke nninye wansi ku ttaka n'amagulu gange abiri hmm. okyali optimistic nti mukama akyakuyambye ogenda kuddamu okutambula katonda ye nti kibadde kiruddewo obuggwi naye nze essuubi terinzigwangamu okuva olainava wali wali mu accident emmotoka negwawo fe ne tusigalawo hmm. kati awo nze nina essuubi ddene nnyonyo ku bulamu bwange nti waliwo abufuga nze wadde nefuula abuyiyiza mm. naye waliwo abuyiyiza kati namanya ekyo mm. opanga kaki twakoma okuba nawe ngaofulumiza onyenyangamu naye onyenyangamu teyakikubanga lusuku lwa semingi mm, buli luyimba luba n'amaanyi gaalwo tikati luli lwali lwa laavu nga luno lulimu ennaku era nali ndutaddewo lunkolera ekyo kyerwankolera Mm. abantu basobole okuba nga bakyaninze mu matu gaabwe mm. yes ensonga lwaki sipapa kuteekateekawo ngenda bateerayo serious business mm. onyeenyanga mutwamumala abantu ne bamuwulira kati ozaako ki nga gwalimpa nina kuzaako ninayo enyimba ninayo ba brian enyimba bbiri mm-hmm. kati njagala nagenda wanisiimu nkoleyo endala bbiri hmm. nga nazo zaalaavu ennyimba eh, ezo zaalaavu bannayuganda abambulamu mu laavu bakyawankawankana ekintu ekyo kati ngenda kibawa mu bujjuvu hmm. Hmm. bingi bizze bibaawo management wamala n'ofuna fainale eristede egyogamba nti ono kati ye manaja wange management nina manager nobati mm. bintu mm. tukyabikwasaganya mpola mpola mm, si bibi nnyo twogere ku bya studio ogambye olinayo ennyimba nnya mm. wazi recording adi wagenda ddi mu studio oba oteekateeka gendayo uh, ah, kati zine ziri mu studio zona zirecordinga mm. ebbiri pozi zine endala olumu ŋenda dukolerera ba bulayani olulala njagala kulugenda bamusiimu mhm. nazona zalaba wadde tumanyi okyali mu mbeera y'okwekubagiza ekintu kyekyakutuukako mhm. nze sekubagizangako mhm. just ate abantu bebaali bandeesemu ekibeera nga boogera bingi bingi naye nze sekubagizangako buli mulundi neewa essuubi n'amaanyi kisho inzo gamba abantu esawe eno byonna ebyaliwo mukama akuyambye ogenda obivuna okwotanisa n'otambuza ku miggo kyenyinza hmm. ah, okugamba abantu ku saidi yange katonda mbeereddewo era nneebaza abantu bonna bonna abambeereddewo omanyiza okuva lwe nagwa bantu be bambeereddewo mm. yes era bandabiridde tenyinza okugamba mm. sho waddamu zikuba nga walizikuba ah, sho nzikuba sho nzikuba bantwala ne tutuuka bali ne bansitula nebamu nentula mu katebe netulinnya stage naye awo awo kati mukulinnya stage mbaddenga ntya nnyo mm. anti munju yes tebansuulangako naye misiteeka esobola okujja noddamu n'ogwa kale kale ate nkitya nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo yes era kyekisinga okunjagaza ntambule etambule benaayiga okulinnya kati ngaoba obudaala mba nsobola okwetwala ku siteegi omukyala ye ali atya omukyala waali mulungi talina tabu mm-hmm. Hmm. tuwe ku mawulire agesanyusewo amawulire hmm. Hmm. twazadde ka baby boy wekali alimpa wafunye omusika nafunye omusika nali ngenze simulabiiko <laughs> yes era ndi musanyufu nyonyonyonyonyo ah, kati ngenda kolera ddala ebintu ebiri sirias ofuuse taata yes okay omusika bamuzaala ddi tubuulireko ye n'amanya wamuwadde muba wamuwadde yaani bamuzadde nga kumi na ttaano mm. ya mm. mwana twamuwadde lodini ya lodini ate eri ekika tolyogera <laughs> hmm? <laughs> oyagala nalyo ndyogere eh. mm, namutumye alina byonna hmm. lodin kati mu lunyanko lwe tuliyita alina ebyona lodin hmm. mm. wawulidde otya ye mwana waasoose oba yasoose wawulidde otya okufuna omwana mu myaka egyo emito amidisiti byonna ebyaliwo akisidenti kekabebi akasoose omukyala akubeereddewo eryo lye limu ku ssuubi lyange lye mbadde nsinga okuba nalyo wadde mbadde mulwadde hmm. naye nga nkimanya obudde bonna bagenda ezaala omwana embaddewo eh, awo nga njagala okulaba omwana gwenzaala hmm. afaanana atya olwaki naawe wetya ah, ah, ah, hmm. setya naye nga njagala okweraba mu kifaananyi ekirala nga taata katukitwale nti kati omuntu waaba akwita kati akwita erinnya ki abantu bo banaye abantu bantuma amanya joe bantuma amanya mangi mangi kati awo so siina kyabbagamba naye nga nafuuse daddi baliyogereko fist bon kati akaana wakasituddeko wabulidde otya kakaabiddeko nazizaako kikyewakozenakasituddemu tekankabiridde nakasituddemu busituzi mm. Mm. essanyu lyenkanawa lyolina lingi tewali asobola naddira bawalayi mm. maama rodin ye omugamba ki mu kaseera kano ku byonna bye yayitamu ne bamuvuma ne bakola ki najja n'akujjanjaba nze musaba kunywera bunywezi na obutawuliriza bigambo by'abantu balala okufuuka asinga ku ye nange awo tuba tugenda kubeerawo ebbanga lyonna hmm. omuntu bwakula akyuka alimpa wabeerawo ebintuntu ebikolebwa mu myaka egy'ekivubuka hmm. kulwanalwana kunywa myenge kukozesa biragalalagala kukozesa ki bino ebintu okyagenda biddamu nga ah. wafuse taata wedini ebintu ebyo nono nabikendeereza ddala wano wemberedde ku kitanda ah, wano wemberedde ku kitanda ebintu ebyo ebimu nabikendeereza ebiriwa ebyo nga kabiya mm. hmm. nakakendeeza ate akalagala ebiragalalagala baserebu mubikozesa alimpa hmm. mm. si ggwe wekka nebaserebu mubikozesa naddala abavubuka oba mukyala oba oba mulenzi hmm. naye nze nze wange vaibu nze vaibu esula wange siriiko ebyo newanzukusa ku maca kuba vaibu naawe nokakasa hmm. yes siriiko ebyo mbuli noba kumala kunywa mbwawo ntabuke hmm. ah, ah. ani gwoteesateesa okusooka okulaba ku mwana omuzadde gwe omulabye ne mukyalawo ani gwoyagala ajja amulabeko oba ani gwoteekateeka ogenda omutwalire alabeko amulabeko maama ne taata <laughs> maama ne taata mm. mhm. lwaki anti kakati kati omwana mulenzi aba aba kati abeera maama aba mwami we ono gwe tuba tuzadde mm. mu luganda e kati mm. tetuyinza butamutwalira ate mwami mm. nasi tuyinzeko tuone bulungi tubikwasagana omutwale wamaama mwaterera ne maama tetujja kibuusa maaso twaterera dda wagenda n'omwetondera ali watusuubiza ogendayo naffe ng'omuddawo ng'omwetondera byonna naye tewampita nasi ebintu ebyo byali biduka supiidi ndowooza nga birimu n'abapika mm-hmm. ebimu tebyali byaddala kati nze nensalawo nenetonda mm-hmm. eri buli kimu kyonna mm-hmm. bantu kyabakuberedde maama finayo omuntu aliakoddy omwana maama fiina naye tujjamu mutwalira mm. naye lwakuba sinaba kubona mm. eh, naye bwemba mponye bonna eh, mama fiina mwebaza nnyo okuba nti nno yantwala mu ddwaliro eryo nayo ne banzija emulago mm. mm. kati okugulu kwange ndi mu kuyimirira ate nga tekuliimu byuma nankubadde ngaebyuma babijjamu tebatekanga mukyuma hmm. banyunga bunyunzi hmm. hmm. eh, banyunga bunyunzi kati eh, eh, kino ne kino kiba ndowooza kipapula kati bakikwata ne bakiteekawo okugulu kuno wano waleme kuba nga bakolamu bawe bati okitegedde enyingo e, ereme kwenyinya kubenga kuli straight Okay. Yeah. byebyo hmm. hmm, byebyo omukyala akuzaalidde omwana omugamba ki mukase yakano va kubirimbu yenyu imbwa aleme kukola ki omugamba ki mama rodini mama rodini obakuyita ah, abeere wano kimugambe ah. nga naye waali iyo rida kimanyi kuba kyetusiibako ogenda kimugamba ng'ali wane kati tusonye okubuuzaako ku industry mm. oli muyimbi tesobola kubuusa nsonga za industry mm. emizaji ebintu ebiza bibaawo mu industry obadde nga obiraba twalabako gwanga mujje wagiwulirako mm, nagiwulira nenjiraba ebyaliwo byonna wabiraba abakulu abamu ne baseka abamu ne beevuma abamu ne bakola ki mwenga mwe musayi muto mubyogerako ki ah, ngaovudde ku musayi muto naye abasomesa beggwanga ab'olwaleero hmm. ah, kirungi nti bavaayo ne beetondaawo naye zenga nze omuntu ebintu ebyo sibikkiririzaamu hmm. sibiwaayo mukisa sibiwaayo mukisa hmm. ate entale eziri mu bakyala abekuba direct ne beevuma obalaba bo aa alimpa tujja bikuba direct mutwekwasa bannamawulire hmm. naye entalo eziri wakati wa shibaholics ne ba spice gadgets tobiraba hmm, mbadde sinaba birabako mumanyi hmm. mukwano gwo mochatingako kiki Hmm, sikisogerangako naye biri awo just twebongako bwebonzi hmm. hmm. naye embeera zeyayisamu gwe zikuba zikunyumira kuba muli myaka kale mulimu gundi yeemu abantu buli omu ayina bweyeeyisa ekyo kyo nze nakitegeera nange nensalawo era okweyisa bwe nti mhm. ya kayinze simuyinaako obuzibu wajja akatono anti kati obuzibu bwababawunsa tebwakubwangako <laughs> nabo mm. kati kiba kati ekyo tekitiisa singa bawunsa ye yali akubyoli yakola eggulira eddungi mm. litya bannange alimpa litya gwe omusekendinga akuba ebawunsa bamusa yerwaneko <laughs> hmm. hmm. babakuba nnyo nammwe abayimbi batumanyira batumanyira ate naddala just abantu mu mbeera ezo hmm. tuwulira nako nti be bawunsa awo byakyakanyo nti bawunsa era yaviirako ak47 okufa bawunsa yaviirako rediyo okufa bintu bwebityo bwebityo ddala nammwe babawunsa babayisaamu amasomo tukanobakuba ne batuusa obbalumya bweani kati bawunsa agenda n'akutunuulira ngaalabanga ggwe amuvimbirako nga ye munene nnyo alina amaanyi ge ng'alaba ggwe tolina byoli oli awo vimba gwe alina nessente ye talina ajja akasajja ku mutima naye nga totegedde kalina ajja kgamba ebigambo byagamba nga tebinyuma n'owunzika ngu onyiize naye mm. yes okay mm. yetondere bounce ah ah ani pa bounce yali akumanyide ko mm twachite wa mukuru nze okubanga nalemerera nkati ye yasobodde kamusabule bogolowooza kati ye gwe mulimu gwe ndowooza kukuuma nakkuba hmm. kati wabanga ye akuba buli lunaku naye kaba mukube hmm. Hmm. kabamukubeko atakulumu mm. abantu babakuba nebagwane bazirika nozirika naye mm. kati eh, nze ndaba nga lini skini atalina maanyi gasobola kkuba oli mumi nagwe wansi nazirika mm. kati tekitiisa nyo kokomyewo omuyimbi kigoyagala mukole naye akayimba kakulabo n'akayimba kaako abantu by the way abantu baddamu ennyimba ebintu ebyo byo badde obirabako biraba Hmm, ani yakuddiramu oluyimba lwani obulungi okutwaliza awamu nze nga nze kisobola kugamba nti ono kubanga ekisooka amaloboozi gaabwe mafu nebye bayimba byonna bifu hmm. yes kati tewali just nti kyabanyumira ne bakikola kirungi twogere specifically ku bon in africa waliwulirakoolo kenzo lwe yaddamu ne bruno ke naaluddamu Hmm. fresh dadi naye naaluddamu hmm. hmm, kyo kyobagamba abasatu abo aliwa yakira kwani eh, saluulira nnyo naye nze kyensinga oba kyenyinza okwogera si kirungi kuddamu luyimba lwa muyimbi nga togenda luyimba bulungi nga bwe yaluyimba kiba kibi naawe kiba kikulabisa guredi kenyini aluzeemu abatisityobireka kikyoyinza ogamba kenzo mukaseera kana abantu bamuvuma ebuliseenzegene sisobola muvuma hmm. akati bo bebagamba ebirungi byebiriwo tebalina hmm. abantu nabo basumbuye hmm. kati kenzo aye asobola okikola nga takoze bizinesi nga kikoze kwagala kati tosobola mujajinga tuwe yabya abayekoledde kiki ekyayagala mu budde bwe ki hmm. ekibadde kiriwo nga kikunyiiza nga gwe alimpa ngaokirabeeyo mu nsonda naye ngaokyasirise naye ngaogamba kinemu kintu kino nakirabako nekinyiiza oba nekinuma bintu bingi ebirumya n'ebinyiiza naye kati obagambeki mbuli ano bwe babibiri hmm. nga ki nga bibaddeeyo nga bibeera oba nga biapeninga nga bikuluma ngaomuntu oba bikunyiza ngaomuntu eh, ekinyigamu kiri kyeigambye waliri ŋŋenda ku sho ekyo ogenda owulira ngaomuntu agamba awulirawo naddayo ekoza hmm. Mm, naye kati n'owulira nga kikulumyemu kubanga oba toli mu kwekoza ku bonna abali awo tewaba wakusinga na kwagala ttambula so abantu mm. bakutunulya nga gwe yawona nti gweoli bulungi naye nga tebamanyi nti olina kyoyitamu mm, kuba kati gweolabye n'okusimba nsimbula okugulu naye ngaera kuzitowa nnyo nnyo naye ng'ate nze erabo tebamalaamu maanyi kubanga wali mu kaseera fanya nitandise n'okunkankanya jambo jenjeko mm. eddira bwe twali ah, tutandika okuyimba babirangawo abo abantu bwe batyo mm. mm. nga bakwegamba abantu bakumookinga mu siteeti eno gy'olimu eh, nti kati oli asobola okujja nga nga ekigendererwa kye kyakulumya obanga sitani obanga ngoba nga sitaani yali mumwogererako kale akulumye kati ebintu ebyo nze sibiwa nnyo nnyo budde kati manyi obudde muno bwetukulidde oyinza okubeerawo nga muli awo munyumya emboozi nga yamaanyi ya buwanguzi ogenda owulira omu anyumya nga yoabalaga atekisoboka kati ezo ezaabo ebyo ebitaabo abo we batunze sibawuliriza kuba twegamba wakowa negativity mbulamu bwo yes mm. kiki oyinza okugamba bafaani okomyewo wuyo omukama akwadde omukisa ogenda tutandika okutambula mm. mm. bafaani bange baninde ngenda bateerayo endongosi ya business okay. mm. kakati nyabo jangu bakubuulire kyebakubuulira ojja kujja mu kamera njagala kikwebuulire wano ako kyomusuubiza omukyala hmm, omukyala mm, engeri obulamu bw'ensi gye buli bumpi <laughs> ngenda mwanjula tukole omukolo ate ku mbaga njagalako bakondeere ba enemi temujja mhm. ya okwanjula kwa ddi onatuyita n'abako nja bayita mwena teri atajja kumanya mhm. mwaka mm. ki mwezi ki mm, awo tesobola kiwa bbanga kuba mhm. kati nze ebintu byange bisinga mbikwasa katonda nanti gwe newoopalapala nyotya Mm. ye yaba ne pulaani mm. tofunayoko bunombo busire <laughs> kwenewo mm-hmm. nobafuna abayimbi tobalaba ah. nnyo ogoba mukyalawo nofuna omuntu omulala nze siri muntu ngaoyo siri muntu ngaoyo mm. kubanga ndi musajja muzibu nnyo era sirina mwangu bwakwetega ngaomuntu bwayinza olowooza eh. so omusuubiza akwanjula embaga ate eyo byonna byebimu hmm. ye ali mu mbeera akiye oluvannyuma lw'okuzaala omwana hmm. wali mulamu si mulwadde eh, waali mulamu alifayi hmm. baako kyomulekera kyemulekerera kyekyo omwagala <laughs> nnyo ye eh. mwagala nnyo ngenda teekayo ngenda bikola nga byange nammwe eh. mm. amina tweyanza tweyanze amina mm.